Okay guys, aku Daniel and welcome to the escape Alhamdulillah Setelah sekian lama aku tak buat vlog Wait lah uh, Setelah sekian lama aku tak buat vlog Now aku akan buat vlog hari ni Dan aku akan ceritakan satu pengalaman yang Wait, shit <laughs> Sedikit menyedihkan, wait aku kemas dulu Okay, alright Enam soy Okay guys Lighting tak kena Lighting tak kena Okay Wait Turn down Then Change the lighting Into the LED Then The blue light Okay Good Alright ngam Okay shit Okay uh, Okay, okay good. Okay guys, aku dah nyanyi welcome to the escape. So, pada hari ini pada hari ini dan aku akan ceritakan satu experience aku um, aku um, satu family aku aku minta maaf lah agak gagap sikit sebab dah lama tak buat vlog kan bila kita dah lama tak buat vlog kita tak practice kan every day every time so dia akan jadi macam ni lah dia akan jadi uh, orang kata jadi ter tergagap-gagap ya yeah. minta maaf Okay guys, aku nak ceritakan benda ni agak menyedihkan sedikit dan ya yeah, memang menyedihkan. Uh, sebelum adanya satu kawasan perumahan mewah dekat Temple Park dekat situ orang kata dikatakan hutan jugalah. Okey. Waktu dia belum buat uh, kawasan residence tu Aku, bapa aku pernah plan nak meniaga lemang dekat situ, kat area situ lah Kat Temple Park tu kan dan kita dah siap beli apa kema, Dah siap canopy kan. Kita dah siap beli canopy. Kita dah beli buluh. Kita dah siapkan dekat rumah kita dah siapkan ingredients for pulut untuk kita masukkan beras pulut tu um, dekat dalam buluh kan. Dalam bambu tu. Then uh, one day before Ramadan tak silap ah kita dah siap pacak pacak kan kanopi dan everything lah semua set up equipment for untuk niaga kan. Dan ya, yeah, macam biasa kita esok pula kita datang dengan perasaan yang orang kata penuh orang kata excited, disquiet excited juga lah hype lah untuk kita meniaga kan. Dan sampai-sampai dekat situ je. <sighs> Okay, Cok. Okay, geng. Cok sekejap. Okay, alright. Okay, good. Now aku nak tunjukkan something tu hari kalau korang perasan kan dekat area dapur ni kita dah siap okay. Now kita buka balik mosaic all of the mosaic marble ni semua dan kita replace um, a new one so yeah wait I flip the camera so as you can see from there we're going to over there semua dicabut yeah Elok-elok aku dah siap cat semua terpaksa um, ya dirosakkan balik. Oh. Kalau kau ingat belah sini aku cat tau tadi. Tadi aku cat belah sini. Dan ah uh, yalah aku cat nanti over here. Ah. Uh, now sekarang kita dah tampal dengan mosaic so macam tak ada function pula aku aku tampal tu kan. So ya. Yeah. Okay so guys Sambung tengok video tadi Continue Aku nak beritahu dengan korang Korang kena subscribe YouTube Escape ni Sampai 2,000 ataupun 2,000 subscribers Untuk kita lebih hype untuk lebih semangat, lebih excited to make more content, short films or everything, videos for this channel. Okay, continue. Apa yang apa yang korang nak tahu, apa yang terjadi kalau korang nak tahu? Bila sampai je dekat tempat niaga tu kan, kita orang punya kemah, kita orang punya uh, bambu, buluh semua berterbangan. Aku tak tahu ini adalah angkara orang jahat, orang yang buat ataupun angin. Kalau kau nak tahu, kenopi kita orang hancur, dihancurkan, dipatahkan, dipatahkan bukan seperti yang ditiup angin, tapi dipatahkan, dihancurkan. Dan Buluh pula kalau korang tahu Berterbangan Orang kata satu penuh dekat jalan raya tu Penuh buluh kita orang Dan this quite sad lah Dan kita pun kutip Kita kutip, kita letak balik ke tepi tu Kita mengalami macam Kesedihan juga kan Kita dah hype nak meniaga time bulan puasa bulan Ramadan Tak tahulah Kalau angkara manusia, angkara orang yang tak suka kita orang Aku tak kisah, aku tak ada takkan berdendam pun hanya yang satu mampu membalasnya kita siapalah manusia untuk kita menghukum kan ya aku maafkan maaf aku pun maafkan kita orang tak kisah dah benda-benda tu semua cuma tak baiklah kalau kau orang buat macam tu dekat orang lain untuk kita orang tak apa kita orang tak buat ambil tindakan tindakan kita orang tak report ke apa-apa kat tu, area situ ada je CCTV kalau kita nak report dapat je tahu siapa kan cuma kita tak nak mungkin angin ke mungkin ada something else yang terjadi so biar je lah aku maafkan dan dalam masa yang sama kita mengalami kerugian hampir lebih kurang RM2,000 ke RM3,000 jugalah sebab ya yeah, you know canopy tu mahal buluh lagi bambu tu kan dan ingredients for untuk kita buat buat lemang apa pulut tu pun modal besar dan macam-macam lagi kaki meja lah everything semua yang kita bawa kat situ semua hancur dan kita balik dengan tangan kosong sedih memang sedih tapi tak apa mungkin Allah uji kita kat situ dan Allah nak berikan kita rezeki yang lebih besar kan tapi aku tak, tak ingat apa yang jadi lepas tu uh, <clears throat> dan after the tragedy kita just balik rumah dan kita buang semua pulut-pulut tu kita rasa sedih kan Okay. Uh, if you want to know, untuk korang, untuk pengetahuan korang, for your information, this thing was happen like um about in 2013 or 14 something like that. I I tak ingat sangat. Aku tak ingat sangat. So yeah, video pun dah panjang, dah 6 minutes for 50 15 seconds. So yeah. So guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share tolong kita orang untuk kita orang reach 2000 subscriber kita kita orang ada lagi another 400 subscribers um, more to hit to reach the yeah you know 2000 subscribers so yeah don't forget to subscribe like comment and share so okay aku tak pernah aku tak pernah aku tak pernah promote youtube channel lama kan jangan lupa don't forget to subscribe youtube channel lama okay aku akan taruh sini uh ah, -huh. Ah jangan lupa subscribe to channel lama dan kita akan lagi ya ada lagi youtuber baru iaitu Adin Adin akan buat youtube channel juga mungkin lepas ni Indonesia ke dan siapa-siapa lagi kru escape dia Okay ah, Hakim pun nak buat youtube channel um, cousin aku Muhammad Al-Hakim dia pun pernah berlakon juga dalam filem kita orang so ya yeah. ya yeah, tu je lah bye escape in the house peace assalamualaikum bye